As I put on the mic, oh yeah, I'm always serious. But when look at this bread on top of the bread. But when I'm getting the stacks on top of the trap, this nigga pretending they're feeling us. Some of the flow that I drop, some of the sugar in the pot. Depois vão dizer que é batota, muito raça, vida longa. Se for a ver, um gajo até não dorme. Disseram que o bed não flota no drone. Fantoma é fantoma, mata da fome. Toma essa eca, toma esse picho, mas ninguém come. Depois vê se me rebola. Fresh que clean, o drink tá rolling. Beginning the way to success, I got no money to flex. I got some guns for the trap. Many of your niggas are fake. I got some crazy about that. Tell me the truth while you lie. Don't keep the truth to yourself. Share it and make it a deal. Watch for the money, don't steal. This is the trap for the bill. You had it, you made it, don't feel. My drillers are ready for the drill. Believe it, my nigga, cause this shit is real. This is Luda, Sim the demon. Pull up at you while you're sleeping. Get in your mind, call like season. Make you believe I'm not human. Senti nela na cabeça desses niggas que tá faking. Tão a me apoiar nas costas, mas eu tô sempre na rota. Tô carregado de anedotas. Dessas lubes e zanote. Cadê o rap nessa cena? Que o people só tá dancing me respeitar. Manda faca lida, Olha o flow que vai goiar. Olha quando é bebê do meu quarto e tudo é sozinho. Quando é bebê do meu quarto e tudo é sozinho. Música muito alta do creme que incomoda o invisível, Música muito alta do creme que incomoda o invisível. I got the bag with me, huh? I got the vibe with me, huh? You niggas go fall on this.